hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib ollohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak shum niyatlik qilish yomon narsalarni o'ylash u bo'lib qolarmikin bu bo'lib qolarmikin deyish insonni ruhiyatini tushiradi o'zini demak e, dadilligini yo'qotadi hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi mana bugun men sizlarni ko'rib turganimdan xursandman men xo'jayinim uchun juda ko'p joylarga borganman endi mm, giyohlardan hammasidan olib berib davolatganmiz kelgandan keyin ikki oy oldin kelib analizlar topshirganimizda operatsiya qilinishi kerak ikkita klapan bittasi yetmish besh bittasi yigirma besh holatda qisqarib ketyapti dedi lekin operatsiyada chiqishi ham noma'lum dedi chunki judayam charchab qolgan holatlari yomon edi o'shaning uchun ham bizga yana geologический klapan qo'yilishi kerak dedi sakson million to'rt ming dollardan geologist klapan sakson million to operatsiya bo'lguningizcha shartnoma tuzganingizdan keyin masalan oilangiz kirgandan keyin operatsiya bo'lsa stolda qolib ketsa ham pulingiz qaytarib berilmaydi bizda lekin u pul yo'q edi men o'zim meditsina xodimiman keyin ketdik judayam nervshit qildim keyin buni e, endi internetdan ko'rib o'zim nima qilib keyin bitta o'zimizni oldin bebrudida ishlagan hamkorimiz e, olgan ekanlar keyin o'zim kelib bu yerda hamkor bo'lib men o'sha narsani olib borib xo'jayinga ichirdim endi masalan 12 kunda men xo'janimni charchoqlari mana tualetga borib kirardilar kelganlaridan keyin judayam hansirardilar shunchalik mm, darajada charchab qolardilar hatto to'ylarga yaqingina masofada bo'lsa ham bormasdilar holatlari yomon edi keyin bes tashladilar men sahr bo'lib qolgan bo'lsalar kerak deb kelganlarda birdan sahrini ham topshirib qo'ydim yo'q sahr besh yetti normada yurak e, charchog'i shunchalik darajaga olib kelgan ekanlar shunchalik endi mana shu o'n besh kunda holatlari yaxshilandi yerga enkalib biror narsa olsalar ham boshi aylanib qolardilar agar biror narsadan ushlamasa yiqilish holatiga borardi o'sha ham yo'q hozir nafas olishlari ham yaxshi keyin doktor bilan maslahat qilib o'n besh kundan keyin borib nima qilganimizda judayam xursand bo'ldilar aytdilarki operatsiya kerak emas endi bu chiqib ketadi siz hech xafa bo'lmang men rosa ham xafa bo'lib yig'lab endi men xo'jayinim bilan judayam yaxshi yashaganmiz bizni baxtimizga bolalarimiz baxtiga sog' bo'lsin endi shunchalik yaxshi narsaki buni endi aytib ham o'tirib bo'lmaydi hozir yaxshilar mana to'ylarga ham kecha ham telefon qilib dadasi qandaysiz yaxshimisiz desam men uzoqroqqa to'yga bordim lekin piyoda borib tushib keldim dedilar charchamadim deyaptilarda shunchalik xursandman shuning uchun bu mo'jiza buni o'zingizda sinab ko'rib keyin bilsangiz bo'ladi buni birovni tanasidagi dardini hech kim bilolmaydi shuning uchun sizlarga ham maslahatim mana shu yerga kelibsizlarmi olib o'zlaringizda sinab ko'ringizlar keyin bunda oyligi yaxshi masalan men ham setvida oldin ishlaganman lekin bizda qiyinroq bunda juda oson sizlar omad tilayman hammalaringizga Stay home, stay safe with Global Trend from Dubai. 母亲八十二岁，今年 那个吃了药以后效果特别好，第十天以后他的这个症状出现拉屎拉出来是羊屎蛋蛋、硬撅撅子。现在是我又买了第二瓶，他现在心心气气短的这个毛病已经。Global trend, Global trend, very good, super, yes, super, super good. e m m a n u e l is Ghana. Yes, from Ghana. Yes, I'm m a n u e l Ghana. Very good. My friend. с нами, а значит ты победитель.